सो मेरे वालों स्वागत आप सभी एक और नई वीडियो में इस फ्री फायर में आ चुका एक न्यू इवेंट है जिसमें हमें भाई लाइट पास भी देखने मिला एंड ये मैंने तो यहाँ देख सकते लेवल इसमें हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लेफ्ट साइड में level one level two level three के रिवॉर्ड देखने को मिले जो की गजब का इवेंट है एंड इसमें हम लोग ग्लू होल लाइट पास यहाँ बहुत सारे रिवॉर्ड देखने को मिलेंगे ठीक है तो सिंपली यहाँ नंबर वन पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ ऐसा से यहाँ पे राइट साइड में आप लोगों को कुछ सौ डायमंड का कुछ रिवॉर्ड परचेस करना पड़ेगा एंड यहाँ पे आप लोग डिस्काउंट भी मिलेगा सबसे पहले नंबर वन वाले पे स्पिन करने से तो सेकंड नंबर पे देख लो यहाँ पे स्पिन ऐसा है नंबर वन वाले पे पहले आप लोग स्पिन करना पड़ेगा फिर डिस्काउंट मिलेगा उसी हिसाब से यहाँ पे आप लोग सौ डायमंड का कुछ परचेस करोगे तो लेवल टू अनलॉक होगा अब यहाँ पे भी सेकंड में स्पिन करना पड़ेगा मैं तो स्पिन कर लेता हूँ एंड यहाँ पे पहले भी वीडियो बना रहा था लेकिन भाई वीडियो में थोड़ा दिक्कत आ गया था जिस करके बंद हो गया तो यहाँ देख सकते हो अभी यहाँ पे लेवल टू पे आ चुका है यहाँ पे मेरे को कुछ यहाँ पे परचेज करना पड़ेगा कुछ वन वन या टू हंड्रेड डायमंड ठीक है मतलब यहाँ पे मेरे को अभी भी सौ डायमंड कुछ परचेज करना पड़ेगा तो जा करके भाई मेरा लेवल अगला लेवल अनलॉक होगा ठीक है सिंपली यहाँ पे ग्लू वॉल जैसे कि यहाँ पे परचेज कर लेते हैं मेरे पास ग्लू वॉल नहीं है तो यहाँ देख सकते मैंने ग्लू वॉल परचेस कर लिया इसके बाद मेरा लेवल थ्री भी अनलॉक हो चुका ठीक है एंड लेवल थ्री पे भी हम लोग यहाँ पे अगेन यहाँ पे स्पिन करने को मिलेगा तो यहाँ पे स्पिन कर लेते हैं एंड यहाँ पे मेरे को मिला भाई सात परसेंट डिस्काउंट और तो यहाँ देख सकते हो मेरा डिस्काउंट और भी यहाँ पे एट्टी थ्री परसेंट पड़ चुका है ऐसे करके आप लोग ना नंबर वन वाले पे देखो एट सिक्सटी एट परसेंट मिला है सेकंड वाले पे स्पिन करोगे थोड़ा और डिस्काउंट प्लस हो जाएगा थर्ड पे और प्लस हो जाएगा तो लास्ट में जाकर मेरे को एटी थ्री परसेंट डिस्काउंट मिला है एंड इलाइट पास देख लो इलाइट पास यहाँ पे सिर्फ सिर्फ मेरे को मिल रहा है एटी फोर डायमंड का तो यहाँ पे परचेस कर लेते हैं भाई इलाइट पास भी तो ये मैंने यहाँ परचेस कर लिया इलाइट पास कन्फर्म कर लेते हैं एंड इसके बाद यहाँ पे रूम कार्ड देख सकते हो रूम कार्ड तीन रूम कार्ड यहाँ पे इक्यावन डायमंड के मिल रहे हैं बाकी यहाँ पे इंक्यूबेटर वाउचर भी मिले सिक्सटी एट डायमंड के दस इंक्यूबेटर वाउचर ये भी परचेस कर लेते हैं तो यहाँ पे गजब का इवेंट आलो इसमें जो भी परचेस करना चाहते हो कर सकते हो मैंने यहाँ पे अपने हिसाब से जो चीज चाहिए थी मैंने यहाँ पे परचेस कर लिए यहाँ पे इंक्यूबेटर वाले ये भी परचेस कर लेते हैं सो यहाँ देख सकते हो मैंने ग्लूवोल बहुत कुछ इसमें परचेस कर लिया सिर्फ और सिर्फ कुछ चार सौ पांच सौ डायमंड में ग्लू वॉल है यहाँ पे बाकी बंडल की अगर बात करें तो बंडल भी वाला परचेस कर सकते हो लेफ्ट साइड यहाँ देखो दो सौ तीन डायमंड का बंडल परचेस कर सकते हो स्कार परचेस कर सकते हो एंड ये कुछ यहाँ पे बैकपैक है ये भी ठीक है तो मैं यहाँ पे परचेस नहीं करूंगा क्योंकि मेरे को भाई लाइट पास वगैरह ही चाहिए था